habite ricamente em vós a palavra do Messias em toda sabedoria, com ensino e correção entre os irmãos. Que sua palavra habite em nós. Canta gratidão de todo o coração. Eu quero ser como Jesus, eu quero andar como Ele andou. Não posso ser ao Pai louvor e como deve ser ouvido. sagrado que habite ricamente em vós a palavra do Messias em toda a sabedoria, com ensino e correção entre os irmãos, que a sua palavra habite em nós. canções, louvando a Deus com gratidão de todo o coração. Jesus resplandecer a sua glória. Não posso ser apago, sem jamais me esquecer. Sou um em obediência eu te adoro. A te declaro meu amor, buscando amar-te sobre tudo, com tudo.